менин атым зинараб чоң атам койгон зына деген сөзгө ұқшатыштырып өзүмдү жаман сезе берем атымды алмаштырсам болобу же туура эле атпы кеңешиңизди берип коесузбу зинараб деген атты мен билбейм бирок эгерде сизге ушундай жаман түйүлө берсе зына деген сөзгө окшотупчу өзгөртүп кое бериңиз эчтеке болбойт атты өзгөртсө боло берет зыйнат зайнап мисалы <coughs> менин жок бир суроо көп э, түйшөлтүп келет мені чоң атамдың бір туған ағасының қызының қызына үйленсем бола бола береді қырғыздар тегерене эле бир тууганбыз бар иә сураштырып келсең айтады менің құдамдың қайынатасының ә, жиенінің қошынасы екен қаяқта қаяққа кетіп қалды барды азыр эле жети түштүк деп уруға улутка регионго бөлүнбөйлү сапка бөлүнгөндү үйрөнөлүчү сапка сапка сап түшүнөсүңөрбү мына биринчи сапка намаздагы сапка бөлүнгөндү үйрөнөлү бул билип коюңуз бул эл душманы дин душманы ушу элди эл бузарлар булар атайын проекттер бар улутка бөлүп ууруга бөлүп уруштурат бири бирин биз ошолорго эмне болгон тору болуп алганбыз да жем таштаса жүгіріп бара қалып кішкене өз өзінің ақыл өзіменен болайлы да мұсылманбыз ғой башқа ұлтты кемсінтпейлі башқа уруны кемсінтпейлі уруыңы біле бер сені ким қойды деп ата тегің жаттап ал бардығын бірақ ушуну билип коюңуз кабырга киргениңизде сиздин улутуңузду сурабайт уруңузду да сурабайт атыңызды да сурабайт фамилияңызды да сурабайт канчага чыкканыңа сурабайт кызыктырбайт эгерде эч кимди эмне болуп өлүп калганыңды сурабайт машина менен болдум эмне коронавирус сурабайт бұны сенен сұрайды ей сені кім жаратып кім қажетіңді бітіріп жүрген сен кімде роб бұл аламның қожайыны кім екен кімге бас иіп келгенсің айтшы сен ошоны сізге бір нече сұрауларым бар эле жауап беріп қойыңызшы үйде шам, шам жағу деген шариятыбызда барбы жақса эмне болот свет өшіп қалса шам жағасыз да шариатта бар шам жақса не болмайды азаят да шам жаға бересіз бір сағат азаят тағы азаят анан беркинде ойго жиндер менен бакчылык ойлорго шам жагып бирөөнү күтүп отурган болбойт э, күтсөңүз өзүңүз кыйналасыз андай кылбаңыз адамды э, адамды аштаганга ишенсе болобу ач киргенде көз тийгенде газета менен аштайт кирне киргеп неме болуп калган эсеге бул динибизде мындай нерсе жок бул урп адаттагы бар нерсе атак мырза жақсылыққа жоғары ушо жақсы болып бе деп иә азыр эми жаңысы чыгып қалды го кандай массаж дейби мурда ушу мурдагы энелерибиз баардык немелер менен эме кылат эле азыр массаж менен башты массаждалат точкаларды басат жакшы болуп калды жакшы болуп калды главное жакшы болсоң эле болду адам динден чыгып кеткенин кантип билсе болот куфр сөзү менен динден чыгып кетет сөзімен біл сұрады өзінің сөзін өзіне мындай біле өзі өзі емне сөйлегенін ошодан шығып кеткен қараңыз иман деген не куфр деген тасдиқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген нәрсені тастықтаған бұл иман пайғамбарымыз алып келген нәрсені шетке қаққан капырлық бұл жақында бір туғандың бір туғандың көзі ашылып атыптыр кіші көріп атыптыр деп ұқтым ал адамдардың қаяғы орып атқанын қайдан білет екенін же біреулер айтып тұрау деп сұрасам жауап берген жоқ ошонда ал жиндер менен іштеп қалдыбы ал менен сүйлөшпөш керекпи ушундай адамдар үйге келгенде жолдошум ооруп калат эмне кылыш керек көзү ачылыптыр анан бир нерсе булардын баардыгы жок нерсе жок нерсе бизде динибизде андай нерсе а бұл только ошол жиндер менен акыры шайтандар менен неме болот албетте жиндерде мусулман дагы бар кафырлар дагы бар буну эске алыш керек акыркы күндерде дагы ушундай оорулар аябай көбөйдү аябай көбөйдү аябай амалдар бузулганда көбөйө берет экен да булар дагы чыркап келе калды да баардык жерге каяк ооруп атат эми албетте мындай мурда бизде тамыр кармап эле эле карап туруп ысыктык сууктук же жана мындай кылып а бул өзүнчө альхамдулилля бул да касиет кудайым берген өпкө боор тияк бияк кылып ошого жараша табыпчылык кылып ничего бул келечекти айтпаса эле болду келечекти айтпаса эле болду сен бир жумадан кийин мындай болосуң тигиндей анан ушуга окшогон же болбосо жоголуп кеткен буюмдарын издеп тапмай көз ачыкты кылыпчы жиндерди жиберип мен хижаб кийгенге байланыштуу мугалимдер дагы көп урушат жаман көрүшөт ошол үчүн дагы депрессия болуп берем эмне кылышымды билбей калам қалам жашағым келбей астағфиралла сіз сүйеніңіз тәсір алмаңыз біреуден тәсірді берің барлығына бізде тәсір алма жоқ тәсір беру бар тәсірлейсің олар сіз алхамдулилля башыңызды көтеріп какой там депрессия сыймықтанып жүрің жолук алланың бұйрығы біздің пайдабыз үшін берілген біліп қойғыла құрметті енелер еже қарындаштар келіндер қыздар жолук алланың бұйрығы біздің пайдабыз үшін берген бақтыңыз үшін берген бұл сұлулық бұл шырайлылық біздің маданиятымыз бұл бұл ар намыздылық намыс сақталады әуейір бұл бұл ибадат бұған сауап беріледі бұл заттың шырайы ғұрып маданиятыңыз да бұл ше мына оқшауынан басталады барлық нәрседе келімені көп айт көп көп айтса иманы жаңғыртқан болып саналауы дейді ооба пайғамбарымыздың хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі айтқан да бұйрық берген да жаддиду иманаку ай жүре мындай арты жаңылап тұрғыла деген арты кайфа нужаддиду иманана біз иманымызды қантип жаңылап тұрамыз дегенде пайғамбарымыз айтқан акстиру мин қаули ла илаха иллаллах келемені көп лә илаха иллаллахны көп айтқыла мазмұнындағы арабшасындағы өзіндағы көп айтқыла арты жаңырып тұрады деген адам үйіне башка жердегі оқаттарды алып келсе жиндер чогуу келип албайбы папам псих диспансерде иштейт ал жактагы эски отко жакчу столдорду алып келе берет алар менен жиндер келип албайбы дейм уруксат менен алып келсин тамагыбы нерсесиби жерде кожоюн ким уруксат берсе алып келсин анан алар менен жин келип алат дегендей андай эмес бирок бул дагы бир кичине бир туура сөзгө илине турган жери бар жиндер ыплас жерде болот билип коюң жиндер ыплас жерде болот ошон үчүн биз ажатканага киргенде ажаткана ыплас жер дагы ошон үчүн кирерден алдын дуа кылабыз э алла жиндердин эркектеринен ургачыларынан бизди сактагын деп дуа кылабыз мусор жерлерде болот көбүнчө мындай ошон үчүн жиндердин оокаттары бул тезектер оокаттары оқтары ошон үчүн туура айттым мына немелерчи илешкендери неме так уруксатмен болот болсо анан кээ бир адамдар бар да ар бир нерсе менен эле жинге байлай берет андай шектенбеңиз сиз шектенсеңиз өзүңүз кээде бир бирөө айтат мына баратсам мына аркамдан бирөө кармайын кармайын мына мына мына кармайын дегендей боло берет депчи жок аят ал курси бир алым айткан аят ал курси бир окуңуз аудубикалиматиллахи таамат мин шарри үч жолу окуң болду кармап отырса басып алсын дейді ешкім ештеңе қыла алмайды ал жөнөкөйлө ал ушундай өзү азгырык ушундай сезим өзүңүздү өзүңүз внушать эткен сезим жолдошум каза болгон кайненем турмушка чыгып кетти жолдошумду өлтүргөн балдар кайненеме балдарымды сүннөткө отырғызғанда бір қой он миң акча берген екен аны кайненем бізге неберелеріне бир сом ақшасындағы қойсын қойындағы берген емес қандай болуп калат э бул зулумдук болот да айылдаш таныш бир жигит абакта олтурат эле абактагылар уруп акча коюп бер деп жатыптыр акчалай жардам берсе болобу эми мусулман мусулманга жардам бериш керек так жөндөн жөн мойнуна илип коюп тияк биякта зулумдук бул кудайдан коркуш керек